印度神童阿南德，二零零六年出生在印度的一户普通的家庭。据说小时候的他就表现出了跟别家小孩不同的成熟和稳重。他还对印度经文跟医学产生了浓厚兴趣。据说从八岁开始，他在每天早晨起床要做的第一件事情，便是背诵印度教的经典《敖家梵歌》。他花费大量时间学习各种语言，从七岁开始学习梵语。在他十四岁的时候。 拿到了印度草药微生物学的研究生学位，除了印地语跟梵语，他还熟练卡纳塔语、泰米尔语、信德语、英语等多种语言，现在还在攻读印度的金融占星学博士学位。我们先不讨论他的预言，按照这个年纪取得这些成绩，他的确是配得起神童这个称号。小时候的他喜欢在晚上望着星空，看着满天的繁星。 后来在机缘巧合下，让他接触到了吠陀占星术。在读书期间，他一直是学校里的尖子生。上课时，他提出的一些问题，有时候老师也无法回答。阿内德平时预言的来源就是吠陀占星术。吠陀占星术发源于三千多年前的印度。古代社会并没有先进的科技，但是百姓在日常的劳动中积累了众多的生活经验，也发现日月星辰变化的一些规律。 从大自然的变化中得出了一些经验和智慧，印度占星术也就应运而生了。它根据天体的相对位置跟运动的关系，主要关注的是土星、木星、金星、火星、水星等行星之间的位置跟运动关系，而对人或事做出的一些解释。印度的吠陀占星术区别于西方占星术的最大的地方，它更关心一个国家或者全世界范围的走向。 而比较少的去关注个人，那我们中国古代也有占星术，又称七正四余。七正是日、月、水、土、金、木七大星耀，四余是季都、月背、子旗、罗侯四个虚星。那吠陀占星术中也有季都跟罗侯两个虚星，所以说它跟我们中国的七正四余也有相似的地方。 二零一九年八月二十二日，阿奈德在 YouTube 上发布了一个名为《二零一九年十一月至二零二零年四月的世界大劫》的视频，将会在二零一九年十一月发生，到二零二零年的三四月份达到高峰，全世界将会面临一段非常艰难的时期，全世界的经济发展，比如对旅游、航空等服务行业都产生巨大的影响。 一个十几岁的小孩讲出这些话，在当时并没有人会去相信他，但是站在现在这个时间去看，这个情况却大不相同了。当后来的事情发生之后，阿南德这条视频的浏览量在短时间内就突破了百万。阿南德在二零一九年八月份的视频中说到：“再在地球上去看，从二零一九年十一月份开始，木星、火星跟土星将会走到一条直线上。” 三颗行星连成一线，将会产生强大的能量，给地球带来巨大的影响。二零二零年将是艰难的时期，而巧合的是，二零二零年从农历上看是属于庚子年。那我们回看历史上的庚子年，在古书上的记载似乎都是多灾多难。离二零二零年最近的庚子年是一九六零年，中国在那年碰上了三年自然灾害。 智利发生了九点五级的大地震，地震引发了巨大海啸，导致了十四万人的伤亡。再往前是一九零零年庚子年，八国联军侵华，使中国完全陷入到了半殖民地半封建社会的深渊。还有在印度碰到了非常严重的大饥荒，数百万人在这次饥荒中饿死。再往前是一八四零年的庚子年，爆发了第一次鸦片战争，我国开始沦为半殖民地半封建社会。 那印度神童阿莱德真的有如此神奇，能预言未来吗？说到这里，希望你能给阿峰点个赞，加个关注，支持一下阿峰。答案当然是否定的。即使在2020年的时候，西班牙的官方通讯社爱菲，另外有个辟谣网站就关注到了阿莱德。经过详细的翻看了阿莱德的众多视频，他们发现阿莱德的预言是很多的，但是大部分都是没有命中的。 他在二零一九年八月份发布的所谓预言一场疾病将在全世界传播的视频，艾菲瑟指出，其实阿莱德的这段视频主要是对国际局势的一些预言，全程也就只有一次说到了疾病广泛传播，而且也并没有对这个疾病做进一步的解释说明。而根据在新德里的艾菲社的工作人员的证实，阿奈德在把这段视频翻译成印地语版本时， 整段视频都没有提到过“疾病”这几个字。黄金、汽油、白银和天然气的价格将大幅上涨，这是阿莱德的另一个预测。但实际情况是，美桶布伦特原油的价格是大幅下跌的，从2019年11月到2020年4月，跌幅甚至超过了50%。在这段时间，白银也是下跌的，只有黄金有所上涨。 他大部分呢是对于一系列世界事件的泛泛而谈。他在视频中表述，二零一九年十一月到二零二零年四月，印度跟巴基斯坦、美国跟伊朗有百分之九十九的可能性会爆发战争，最后将引发第三次世界大战的可能。但是这些在现在都已经能够验证，阿莱德当时所预测的并没有发生。啊，关于印度神童阿莱德的教育经历。 之前有印媒曾发文称，阿奈德在八岁时就能读懂《奥加范格》的其中三百页的内容，而且根据阿奈德父母表示，说他们的儿子从小就喜欢学习范文。但是根据孟加拉的一家媒体，有证据显示，可能是阿奈德的父母为了宣传他的儿子而花钱请人写出来的。而关于阿奈德取得草药微生物研究生学位，并不是从哪所大学获得。 而是从一家没有名气的里希凯瓦费德微生物学研究所那里拿到的，还有阿莱德的其他履历的来历也就不得而知了。西班牙的天文学家哈维尔·阿尔迪亚针对阿莱德那段视频的所谓预言，他认为，如果让一个人讲一段二十分钟模棱两可还无其辞的话，那这段话里总有一些事情会被蒙对的，但这只不过是一个巧合而已。 很多人总是记住并且去放大预言者碰巧讲中的那些事情，但把他们说出的事情给忽略了。另外，阿莱德发布的解决方案视频，他表示，根据古文的记载，四类人会被眷顾：第一种是心存善良的人；第二种是有侍奉尊亲的孝心的人；第三种是用合法手段赚取金钱的人；第四种是遵守规则的人。他还呼吁人们要保护动物。 不要破坏环境，要保护好自然，跟大自然多多接触，这样大自然才会更好的眷顾我们。还有就是要锻炼身体，多吃蔬菜，通过健康的生活方式，提高自身免疫力来抵御疾病。我们把这些叫做成年的心灵鸡汤也好，或者陈词滥调也好，但是这些对目前的情况都似乎起不到实际性的作用。另外，他在二零二零年三月二十六日的视频中曾预言。 疫情在二零二零年三月底会出现拐点，到五月底将会结束。那结果是什么？我们现在也非常明了。还有他在二零二一年上半年的视频中多次说到，六月二十日是一个非常重要的时间节点。但后来他又补充说，他的意思不是说所有的事情在六月二十日马上开始或者结束，有些事情从此发生变化，有些肉眼能看到，而有些是人们无法察觉的。 从这些话中，我们也能听出来，这样模棱笼统的话，当事情在预言失准的质疑时，给自圆其说提供了很大的空间。所以，关于阿奈德的预言，我们要有自己的思考，理性的去看待这些预言。阿峰认为，我们看过、听过后，娱乐一下就好了。至于未来会怎么样，我们中国有句话叫“兵来将挡，水来土掩”。